Lesia è un uomo che si dà poco in altre lingue, ma in Corsica da il 2003 Lesia è un uomo viu viu. Il 2013, per esempio, è il secondo nome più dato ai femmini, non conosco mica un maschio che si chiama Lesia. Lesia viene dall'ebreo Elisheba, composto da Eli, che vuol dire umedio, e di Sheba, che significa edia giuramento. Sheba può insegnare di noi a cifra zetti a perfezione, tanto è un dio che permette l'esistenza fisica di una persona e diceva di un personaggio della Bibbia. A chi è interessato cercherà. L'Esia è lo stesso nome che gli altri nomi, vale a dire stesso nome che Elisabeth, che Isabel e che diminutivo che va con Eli, come Elisa, per esempio. Tanto si può dire che l'Esia è un nome corto corto quantunque che è dato quasi ca in Corsica e, e torna un nome religioso. E come ce l'ho spero di aver risposto alla vostra domanda. a te